Może szukasz doradcy biznesowego, który po kilku tygodniach analizowania Twojej firmy, bez angażowania Ciebie, tylko z Twoimi ludźmi, zmieni Twoją firmę. Przestań szukać. Mam dla Ciebie odpowiedź. Nie istnieje takie rozwiązanie. Jeżeli myślisz o tym, że ktoś załatwi sprawy za Ciebie, no to jesteś wyznawcą nurtu Silver Bullet, czyli srebrnej, srebrnego strzału, czyli jednego rozwiązania, które bez Twojego udziału, bez Twojego zaangażowania zmieni Twoją firmę. Oczywiście to nie działa. Mam taki przykład od przedsiębiorcy, który e, gdy na komunikat, że potrzebujemy 10 godzin jego zaangażowania każdego tygodnia w czasie procesu zmiany, powiedział, nie ma takiej możliwości, ustawcie mi firmę, ale beze mnie. Zatem, jeżeli szukasz pomocy, jeżeli twoja firma kuleje, to zwróć się po pomoc dopiero wtedy, gdy jesteś przekonany, że jesteś gotów sam się tym zająć, że jesteś gotów sam podjąć pracę nad swoją firmą i nad sobą.